cerámica de Iria que é eh, dunha natureza moi diferente a outra que mencionaste con anterioridade que é o Preito Tavera Fonseca non? que nos poderías contar deste Preito o Preito Tavera Fonseca que debería saber a sociedade galega de, Mira, así o, Preito, o Preito Tavera Fonseca é unha fonte eh, excepcional non creo que seña única eh? o que pasa que outros que estudian as revoltas pois teñen dificultad para topar unha fonte parecida pero é que non se atopa o que non se busca donde hai 204 testi, testimonios, 204 testimonios, 60 anos despois, e a maioría deses testimonios, eu fixo unha análise eh, desto na miña tese de doutoramento, a maioría son directos, o sea, é xente que ou ben participou ou ben ten, foron tes, testimonias de, de, de oído ou de vista. Entón, unha fonte moi valiosa porque son germandiños e os seus descendentes que les, que que les falan aí. E foi o que fixo entrar eh, na historia, digamos, eh, o protagonismo civil e, e, e o protagonismo da cidade, do campo. Non, non o dixen antes, non tante alianza campo-cidade é fundamental para a vitoria irlandiña hasta ese momento so, solamente se coñecía o protagonismo da nobreza no campo militar de Pedro Osorio, de Odolemos, Alonso Lanzós, eso gracias a Vasco da Fonte, que hai que decir que foi a primeira fonte eh, que falou da, da revolta de Mandiña, pero era unha fonte contraria, se ponía desde o punto de vista da nobreza e non lle daba carta de natureza a ningún dirigente irmandiño que non fora Fidalgo, por eso só aparecen ali Fidalgos en nobres os capitáns e non os alcaldes maiores que son os que mandaban realmente incluso desde o punto de vista militar ou a, a propia deputada da Xunta de Galicia que son os que mandaban porque nas eh, Xuntas de Galicia que temos documentada mm, a participación dos capitáns pues, non aparece. Supoñemos que están ali, pero como máis porque os que mandan son os alcaldes das grandes cidades e alcaldes maiores das diferentes eh, diócesis. Vale, eh, falamos tamén en un momento de, la vitoria irmandiña e dese período no que tiveron o poder, agora pregunto a outra cara, como foi a derrota mm, posterior e que consecuencias tivo eh, o que pasou despois de que... De que bueno, a, a derrota que falar dun corto, eh, dun medio e dun longo prazo. Decir, no corto prazo, simplemente os irmandiños perden as batallas campales. Unha vez un un que aprecio moito pois, un amigo que aprecio moito no ámbito político da miña mocedade eh, eh, Santiago Álvarez nun traballo que fixo sobre o seu e dicía, pero por que derrubaron a fortaleza? Eso é fundamental para poder utilizalas como medio de defensa frente ao que logo pasou, que volveu a, a nobreza. Bueno, porque foi unha revolta social e e, e, botando, e non, non, non pensaban noutra cousa que eliminar ese poder feudal delincuente, ¿no? Entonces, se roubaban todas as fortalezas, e así foi, se acababa ese poder para o presente e para, e para o, o futuro. Mantuveron as, mantuveron as cidades e as súas murallas, eh? e iso lle serviu para aguantar un pouco a reacción eh, señorial. Entonces aquí se produce un periodo de, de dos ou tres anos, 1469 hasta 1471-72, ainda tuvo, inda hubo un, un, así unha reacción en Mondoñedo 1474 en que eh, eh nos, eh, os exércitos de, da contrarrevolta son incapaces de tomar as cidades e pactan para, para ser reconhecido nas, nas cidades. E aí que nos, que nos fixo de unha maneira máis clara foi o Arzobispo Fonseca, o pai do fundador do outro Arzobispo Fonseca que fundou a Universidade de Santiago de Compostela, que chegou a patar de unha maneira cos, cos, cos seus antigos enemigos irmandiños a, a non reedificación das fortalezas de, eh, de, na terra de Santiago, o que Pasado uns anos, deu lugar o preito Tavera Fonseca, porque eu bueno, e usted decía o Juan Tavera, o arzobispo entrante, usted como non exixiu polos derrocamentos, pois, compensacións non? económicas, tiña que ter pagado por, porque era patrimonio da, da, da igrexa e, bueno, Fonseca e os, e os as, testemunhas que el buscou por toda Galicia decían que era un, foi un movimento irresistible eh, e, eh, que non se podía eh, e viña a decir que tiña razón que, que tiña razón bueno, eso foi un acelerón que se deu en Galicia o cambio entre a edade media e moderna a destrucción de toda a rede de fortalezas que costou séculos eh, crear eh, etc. ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, a nobreza, unha vez que gaña a, a batalla de Balmasite non sabe ainda non sabe o seu sitio, nos arredores de, de Santiago, se dispersan cada unha as súa subdireccións, se asudan se axudan entre sí e tamén empezan a pensar de novo entre, entre sí. Inmediatamente se reanuda a, a guerra feudal e no caso de Santiago, que ten moita importancia, porque o arzobispado de Santiago era o señorío feudal maior de Galicia, pois eh, o Alonso de Lanzós e, e, e e o que fora parte do exército e mandiños apoyaron a Fonseca contra os señores eh, que serían de, de Altamira, etc. Entón se produzo aí. Hubo, hubo dez anos que seguiron a revolta irmandiña de, de reacción señorial, digamos, quitando o arzobispado de Santiago eh, os señores laicos como Conde de Lemos e outros mm, eh, trataron de, pola pola forza e pola presión de reconstruir as fortalezas e, e pasada esa década dos anos 70 do século XV en 1400, 1480 ven a cuña e chinchilla aquí, sin, sin tropas eh, e simplemente crear unha, unha nova irmandade eh, a, a partir de 1476 eh, eh, con co, co reis católicos que, que foi utilizada para eh, crear eh, unidades militares que derrubaron máis de 40 fortalezas que foran eh, reedificadas polos señores laico nos anos 70, nos dez anos que siguen a revolta de Mandiño. Co cal, no período de Guerra Fonseca, aparece ese período de Acuña, Chinchilla e Cam, eh, Arcediano de Camaces, aparece como unha segunda volta da revolta de Mandiño, coa diferencia notoria, na naturalmente, de que aí eh, o poder viña eh, que mandaba aí eran os enviados dos reis católicos en Arbol Termandiña eh, justamente a chamaba a Irmandade eh, Louca porque querían gobernarse a sí mesmos, aparece no Espírito Tavera Fonseca. Pero en canto ao efecto que ten esa entrada primeira do Estado moderno en Galicia sobre as fortalezas, foi moi celebrado e moi aplaudido, porque eh, unha, boa, unha parte eh, importante das reedificadas no período de reacción señorial que sigue a revolta Mandiña, pois foron derrubadas de novo polos mesmos, porque como non tiña exércitos que viñeron de, de, de da corte de, de, de Acuña e de Xinchilla. Acuña era un, un rapaz de 23 anos, un cabaleiro de 23 anos, e era, eh, en fin, corte cortesán, é dicir, pertencía ao staff, digamos, da corte, non? Pero con un espírito antiseñorial feudal, pois, pois eh, moi forte, que voy a cortar o pescozo a un recalcitrante daquela época, como foi o mariscal eh, Pardo de Cela. E, e os exércitos irmandiños, pois, eh, 13 eh, anos despois, volveron a reconstruirse, non na medida de primeira vez, pero, pero sí, axudaron a, a asediar e a tomar as fortalezas que foron inmediatamente derrubadas, e era o que lles importaba. Non lle importaba ninguna outra cousa eso. Desde que Saque conseguira terminar o sistema de fortalezas en 1467, 1469, pois pues, acabar con ese resto que quedou aí eh, eh, de, de fortalezas re, reedificadas. Por lo cual, como ben sabemos, aquí pues eso foi un desastre para o que é o eh, turismo eh, cultural. Se queremos ver unha fortaleza, un castelo un pouco así grande, hai que ir a norte de Portugal ou hai que ir a, a Castela. ¿no? Pero para os daquela época eso non lles interesaba, eh? querían librarse, librarse simplemente de un poder opresor, opresor que tiña unha base material que eran as fortalezas. okay. E, eh, bom, imos ir concluindo esta entrevista tan interesante que poderíamos alongar moito máis, eh, con certeza, unha pregunta última, que é, eh, pensando nunha eh, persoa que non sexa especializada na historia e que lle falte eh, pois moitos coñecementos que tal vez para persoas formadas niso son básicos. Cales serían, digamos, as Mm, non sei, as personaxes ou os episodios ou as ideas claves que unha persoa media da sociedade galega debería coñecer dos irmandiños? Home, eh, o, o primeiro de todo é eh, justicia, paz e seguridade. O sea, que queredes que vos diga? É dicir, poder vivir en paz, non? Eso é un valor universal para todas as épocas históricas. Logo, eh, no preto da Fonseca non son da Vera Fonseca non son tan explícitos, porque non lles interesaba 60 anos despois liberarse das rendas eh, feudales, pero de alguna maneira eh, a Audiencia de Galicia creada en 1480 vai revisando as rendas feudais e pasamos da Galicia das fortalezas malfeitoras, a Galicia dos pazos, moi rapidamente entre o século XV e o século XVI. Pois que quería o que logo foi a Galicia dos, dos pazos, non? donde o foro acaba transformándose na renda fundamental, pero que o foro é un contrato, diríamos, moi moderno, porque o campesino recibía terras, a veces xunta de bois, a veces casa, etc., e tiña que pagar un canon, non? pero a renta feudal pura era as, absolutamente inocenta, porque era simplemente por vivir na jurisdicción do señor, tiña que pero unha chea de cousas cando a Loitosa, cando morría o cabeza de familia, tiñan que dar a mellor peza de gando que tiña era unha cousa tremenda e tiñan que pagar por todo galiñas, cereais, por todo era sin recibir nada a cambio porque eh, o pacto feudal inicial era conseguir a seguridade que o señor protexera pero o señor convirtese en malfeitor Entonces, ¿qué quedaba? Terminar con todo ese tipo eh, de rentas. Por lo tanto, foi un, unha revolta, eh, en fin, que ten elementos comuns coas revoltas que ten habido neste mundo, eh, en, en a historia da humanidade, desde Espartacos hasta os indignados, non? Eh, unha serie de, de valores eh, mínimos adaptados a un contexto feudal en tránsito a un, a un contexto eh, eh, moderno. Logo, en canto aos líderes porque iso mm, facías unha, unha referencia. Eh, xa comentei que a principio solamente se coñecían os líderes militares, non? Eh, Lanzós, eh, Osorio, eh, Lemos, eu engadiría a Fernán Díaz Teixeiro en Mondoñedo, a Lopo Pérez Mariño de Lobeira en Pontevedra, a Sueiro de, de Noverol, eh, comendador de, por capitáns capitáns irmandiños que, eh, insisto, xogaban un papel, sobre todo, eh, tratándose de, de batallas eh, campais eh, que participaron en algún derrocamento de fortalezas, pero a maior parte do derrocamento de fortalezas fixeron cada, cada irmandade a súa, non? e logo, as máis importantes, se formaron tres exércitos que se moveron para, para ir a asolleándoos. Un deles o máis importante no que en ese caso si sí participan eh, eh, Alonso de Lanzós e Pedro Sólido, que perseguiu, que se dicía que eran 30.000, que perseguiron o Conde de Lemos ata Ponferrada, tomaron Ponferrada e, e derrubaron Ponferrada e polo camiño foron derrubando eh, foron, Fortaleza. Verdade? Están os capitanes, pero o Príncipe de Fonseca nos permitiu coñecer os líderes auténticos da revolta que eran civis. Eu, polo regular, dou tres nomes e outro máis catro. Un, Xoan Branco. Xoan Branco era o alcalde irmandiño de Betanzos, que era o que tiña relación máis directa co, coa corte do rei do Enrique, porque eh, o rei Enrique mimou a Betanzos sempre, e anos, un pouco antes de morrer, eh, todavía lles agradeceu o que fixeran eh, durante a revolta o que nos chamamos a revolta en Mandiña e é o máis único que aparece como diputado, aparece como alcalde maior e aparece como capitán xeral. Por lo tanto, os alcaldes eh, eh, en general os máis importantes tiñan atribución militares eh, porque, bueno, eh, se encargaban dos asaltos das fortalezas e, insisto, os capitáns que, militares fidalgo máis ben das batallas eh, Campale. O segundo é eh, eh, Xoan Domínguez de Liñares aquí en Pontevedra, en, perdón, en Santiago de Compostela. O terceiro, Nuno Dolcente, un fidalgo, pero non un fidalgo eh, militar, un fidalgo urbano que foi o gran dirixente da revolta de 1455 en Ourense e era o alcalde maior da Santa Irmanda na provincia de Ourense. Moi, moi importante tamén, non? Eh, eh, entonces, eh, estos tres. E a mí me gusta me citar un caso extraordinario. Bartolo da, de, da Freiría, que é unha aldea na zona de Padrón, que era un campesino e era capitán de Mandiño, o cual eso é un mundo revés, porque justamente eh, de alguna maneira a Irmandade en parte respeta eso de que os profesionais da milicia son os nobres e, e os fidalgos. E ele era un campesino e, e, e ademais foi moi importante porque o primeiro capitán mariño na zona de, de Padrón López Sánchez de Moscoso eh, por, ao principio por opoñerse ao arzobispo de Santiago pois eh, ese capitán Irmandiño pero logo cambiou de chaqueta e acabou sendo o primeiro conde de, de Altamira entón quedou aí un espacio vacío que ocupou Bartolo de Freiría que reunía xente tiña era un, formaba parte a súa unidade militar do que era o exército central redor de Santiago dos Silmandiños. No? E eu que vivo en Ponteulla, ali tamén é campexiño, é, o máximo dirigente Mandiño, e en, e en Sarandón é campesinho, o, tamén o, principal dirigente mandeño, O sea, fixes un, dentro do que era o exército central, un exército eh, e demostrou hasta que punto se produce unha inversión de valores durante a revolta Mandiña. É dicir, pois eso, eso de, diríamos que de película, que un campesino seguramente con experiencia militar, todos teñan ¿no? experiencia militar, porque iban a guerra o seu señor, etc. E, e, e se transforma e, nun, nun capitán irmandiño que, dende logo, Vasco da Ponte, eh, se chegou a coñecer ese dato, el nunca o sacaría porque eso eh, rompe con todo o esquema dos tres órdenes da sociedade onde os encargados de garantir a seguridade eh, a sociedade son o, o, a nobreza social ou non un campesiño que aparece por aí un día, dun día para outro. Por lo tanto, hai bastante diversidade eu teño localizados 120, 130 cargos irmandiños, a maioría populares, campesiños, artesanos, mariñeiros, pero hai, hai moita diversidade. A Arol irmandiña é nese sentido pois, o mundo ao revés. Desde o momento que o basalo eh, os seus señores, pois entramos nunha fase histórica absolutamente descoñecida e anticipando varios séculos o que será as, revoltas, as revolucións eh, burguesas. Muy ben, pues, muchísimas gracias. La verdad é que eh, creo que temos eh, información máis que suficiente. Eh, Desde luego, para seis, para seis minutos... Caramba, sí, sí.